در سیستمی که 25 پرده بسته میشه در قدیم میدونیم 22 پرده 23 پرده گاهی 21 پرده گاهی 24 پرده بسته میشد امروز بیشتر به 25 پرده تثبیت شده اگر ما سیم اول خودمون که در این کتاب البته نیم پرده پایین از دیاپازون کوک کردیم با اینکه دو بهش میگیم اما در دیاپازون با بی کوک شده یعنی مثل نوت سی و سیم دوم هم FDS یا جی بمول دو تا سیم آخر هم باز مثل سیم اول بی وقتی به این شکل کنیم برای مرتب کردن پرده ها با تیونر پرده رکوران انگار می نویسه سی مثبت پنجا ر C دی دیز می بمول D می کرون D مثبت 50 می یعنی E, به E بمون فا E. فا دیز یا سول مول F. سول کرون F مثبت 50 سول F دیز لا بمول جی لا کرون جی دیز منفی 50 لا جی دی اس سی بمول ای سی کرون ای مثبت پنجا سی بی بمول دو بی ره کرون C مثبت پنجا ره C اس، می بمول D. می کرون E بمول منفی پنجاه می E bemol. Fa, E. Fa diez, F. Sol, F diez. لا بمول G. در سیم دوم وقتی سل در نظرش میگیریم پرده اول لا کرون لا سی بمول سی کرون سی دو دو دیز یا ره بمول ره کرون ره می بمول می کرون می fa diez, sol, la corón, la, si bemol, si corón, si, do, do diez, re, mi bemol.